السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبنا لكم لعبة القراصنة ده استثمار بس حيكون بشكل جديد والاستثمار على والاستثمار على الموقع بيكون سهل جدا هنا في عندك قرصانين القرصان الاول والقرصان الثاني فالقرصان الاول ديت في 24 ساعة ممكن تاخد الربح بتاعك 110% ويبدأ ويبدأ طبعا الاستثمار من 1 روبل ل 999 روبل وهنا القرصان الثاني بيديك خلال 3 ساعات 150% من العائد الايداع بتاعك بس اقل اقل استثمار في القرصان الثاني بيكون من 1000 روبل الى 5000 روبل انتوا فاهمين ايه قصد الموقع يعني الموقع هنا لو انت عملت فمثلا يعني عملت ايداع ب 10 روبل في خلال 24 ساعة او انت عملت ايداع ب 100 روبل هنخليها 100 روبل عشان تبقى سهلة في الشرح لو عملت ايداع ب 100 روبل في خلال 24 ساعة بتاخدهم 110 تمام لو هنا في القرصان الثاني عملت ايداع ب 100 روبل في خلال 3 ساعات فقط بتاخدهم 150 روبل بس ايه بقى بس هنا مفيش ايداع ب روبل خالص في القرصان الثاني فاقل حاجه بتعمل ب روبل فانت عملت ايداع ب روبل فانت لو عملت ايداع ب روبل طبعا هترجع لك 1500 روبل خلال ثلاث ساعات فقط يعني انا الموضوع ده بيكون صعب شويه بس خلي بالكم اللعبه دي آه، يعني آه، ممكن في اي لحظه ممكن تكفل اللعبه فهو تشغيل مشروع يوم واحد فالنهارده اول يوم في اللعبه طبعا فالحقوا يعني عشان خاض اللعبه بس برضو يعني حاول على قد ما تقدر عشان اللعبة دي خطيرة شوية مش زي مواقع الاستثمار اللي احنا بنشرحها اللعبة دي ممكن يعني في لحظات تكفل كده آه فيعني بس ممكن تاخدها ليوم او اتنين بالكتير يعني تلم لها كده شويه فلوس وبعد كده تكفل فيعني انت ما يعني تحاولش ان انت تطول على اللعبه يعني خد لك يومين ثلاثه بالكتير وبعد كده اطلع من اللعبه بسرعه ما تكملش عليها عشان خاطر آه، بتقفل على طول مش بتاخد وقت خالص آه، لعبه الاستثمار دي او تحت القراصنه دي انا اشتغلت عليها قبل كده وجربتها والصراحه في مره خسرت مبلغ مبلغ كبير جدا عليها فاللعبه زي ما قلنا بتاخد ايام قليله وبتقفل فانت استثمر يوم او اتنين فقط وما تشتغلش تاني على على اللعبه آه، يعني علشان خاطر ما تخسرش ارباحك وتخسرش اموالك يلا بينا بسرعه نروح نعمل تسجيل في الموقع ونروح نعمل ايداع هنشوف باقي الايداع هيكون بكام يلا بينا اول حاجه هنضغط على التسجيل طبعا هنا لو نزلنا تحت بيقول لك ادخل بريد الكتروني وكلمه المرور ومحفظه بير حمل البيانات وارجع لحضرتك وبعد ما ملأت البيانات قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين كده آه، فتح لي فتحت لي طبعا اللعبه بالشكل اللي انتم شايفينه هنا بقى عندنا ايه عندنا القرصان واحد والقرصان اثنين فانت بتتأجر وتكتب المبلغ اللي عايز تتأجر بيه وبعد كده تضغط يؤجر قبل بس ما تستأجر اول حاجة هنروح نشحن الرصيد بتاعنا حساب التعبئه هنضغط على حساب التعبئه دي كده وبعد كده بننزل تحت هنا بيدينا الرقم اللي هنحول عليه آه للموقع هناخده كده copy او نسخ بعد كده بنروح على محفظه Payeer بنضغط على علامه الماوس طبعا بناخد الرقم نحطه هنا لصق اللي اخدناه آه copy ده وبعد كده بنحول انا طبعا هشتغل ب 10 روبل فقط على الموقع ده عشان الصراحه موقع مش مضمون قوي برضو يعني وبعد كده هضغط على ارسال انا كده حولت وبعد كده هرجع على علامه الساعه ناخد رقم معرف العمليه اهو زي ما انتم شايفين هناخده كده نسخ بعد كده نروح للعبه هنحط الرقم بتاع معرف العمليه ده هنا كده لصق وبعد كده نضغط تحقق من الهويه وانا كده ايه الرصيد بتاعي وصلني اهو بقى 100 آه، اسف قصدي بقى 10 و5 سنت 10 روبل و5 سنت تمام كده وبعد كده بنروح على القراصنة هنضغط على القراصنة هنا هنا عندنا القرصان الأول والقرصان الثاني طبعا القرصان الثاني أقل حاجة بيكون فيه آه ألف آه، تقريبا كده ألف روبل فاحنا خلينا القرصان الأول ديتي هنكتب بقى عشرة روبل هنخليها عشرة روبل وخم... الخمسة سنت برضه عشرة روبل ونقول أيوة وخمسة سنت وبعد كده هنضغط على يؤجر كده أضيف بنجاح لو انتم شايفين كده من فوق كده اضافت بنجاح فانا دلوقتي رصيد الشراء بتاعي اصبح صفر انا أخذت رصيد الشراء كله واستاجرت القرصان لو نزلت تحت تحت خالص كده آه فطبعا الرصيد بتاعي دلوقتي عشرة روبل وخمسة سنت فطبعا يعني مجرد ما بيخلص المفروض الايصال بتاعي يعني هيزيد اتنين روبل كده زي ما قال كده هو يعني لا تقريبا كده هيبقى 11 يعني روبل فقط خلال 24 ساعه يعني هيزيد هيزيد 1 روبل فقط خلال 24 ساعة فالموقع سهل جدا وبسيط جدا فطبعا لو في اللي عايز يستثمر في خطة الثلاث ساعات بس بيكون أقل حاجة ألف روبل لخمس تلاف روبل خلال آه الثلاث ساعات يعني الثلاث ساعات بيديك من آه، مية وخمسين في المية يعني لو عملت ألف روبل إيداع بتاخدهم ألف وخمسمية روبل خلال ثلاث ساعات فقط يعني هي الصراحة مغرية كده بس آه يعني الواحد ما يضمنش يعني الظروف فاحنا خلينا على اللي على اللي بنقدر عليه يعني وطبعا ده كان موقعنا النهارده يا رب يكون شرح بسيط على حضراتكم يا ريت ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس ويا رب الموقع يجيب حضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته